Bakalım alabilecek mi toplu çatısını. Sanki alamayacakmışız gibi duruyor. Nerede bu adam ya? Hangi odaya girdi? Tamam. Hadi lootla. Lootla seni bekliyoruz zaten. Heh öldük. Öldük. Aha öldük. Valkyria. Abi çık ya. Bu öndeki bizi mahvedecek tabu tabu. Resmen canlı kalkan oldu arkadaşlar. Çıkarsa adamlar bu taraftan çıkar. Önümden. Aynen bak burada. Ya bir tanesi kek alan dışından alana girmeye çalışarak giremedi ve düştü. Bu ne ya? Bir kez herkes alana mı düşer ya? Çok hızlı bitti.